어. в школу пора. Сыночек. Папе. Сына, может, ты глаза хоть откроешь? Всем ну, все равно. Все, мы пошли на день рождения. Давай, стой. Сыночка, тебе все нормально? Так? Надо его укрыть. 来呀！来来来！ Sicília.